o leilão é uma coisa silenciosa, é uma coisa, é um leilão público que, que é aberto, mas é uma coisa silenciosa. O Estado não divulga, a sociedade não sabe o risco que está correndo com a liberação aí do, da questão do petróleo, a questão do gás, a questão dos combustíveis fósseis. Eles estão no, no, num lugar de absoluto privilégio e tomando decisões que cabem a quem? Que pensa no futuro de quem? ou no presente de quem? Então nós estamos aqui defendendo a Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco, dizendo que nós precisamos sim por uma lutar por uma ecologia integral, aquilo que defende o planeta, aquilo que defende o ar, a terra, a água, mas também os homens e as mulheres de bom coração.